ပေးနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုများနဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။ကျမကတော့ဒီနေ့ပြောကြားမှာတော့အသက်ရောင်ယောဂါကုသပြတ်မွားခြင်းနဲ့ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာတည်ကောင်းစရာများကိုပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဘာမှာဆိုရင်လူရေပေါင်း9000အဲတန်းပေါင်းပေါ့နော်9000ကျော်ရှိတဲ့အချိန်မှာအတင်းရောက်တော့ဟာဘီဘိုးနဲ့စီဘိုးကုဆက်တဲ့လူပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်တန်းပေါင်း300ကျော်ရှိရဲဆိုတာသိရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘီဘိုးကုဆက်မှုခံရတဲ့လူကတော့တန်း240ကျော်ရှိပြီးတော့စီဘိုးကုဆက်ခံရတဲ့လူကတော့တန်းပေါင်း130 150မှာရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားရပါတယ် ကယ်လို့မှဒီယောဂတစ်ခုကနာတာရှင်ယောဂဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ယောဂကုသခံရသေးတယ်ဟာနောက်ဆက်သွဲအသေးချောင်းအသေးကင်ဆာဝိနာခံစားရပြီးတော့သိဆိုးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အသက်အသက်ဝါဘီဘိုးနဲ့စီဘိုးရဲ့တေဆုံးမှုနှုန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်တစ်သမ၄တန်းခန့်ရှိပြီးတော့ဘီဘိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်58ရာခိုင်နှုန်းတေဆုံးကြပါတယ်စီဘိုးရှိသူတွေက48ရာခိုင်နှုန်းတေဆုံးကြတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုသယောဂတွေအများကြီးရှိတယ်ကုသယောဂတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သေဆုံးမှုနှုန်းထားကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်အတဘာဘီဘိုးနဲ့စီဘိုးသေဆုံးနှုန်းကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်နေတာတွေ့ရတဲ့ကြောင့်မို့ဒီယောဂကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရောကာကွယ်မယ်ကုသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသေဆုံးမှုနှုန်းကိုပြန်ပြီးတော့ချော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရှိတောင်အချမှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်အတဘာဘီဘိုးစီဘိုးကုသခံရသူဟာ49တန်းခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသင်းအသဘာဘီဘိုကုစစ်တဲ့ခံရတဲ့သူကတော့တန်ပေါင်း3.3တန်းရှိပြီးတော့မြန်မာလူကြီး6.500ခန့်လုံးရှိပါတယ်။စီဘိုကုစစ်တဲ့ခံရတဲ့သူကတော့1.3တန်းခန့်ရှိပြီးတော့မှမြန်မာလူကြီးရဲ့1.65ရာခိုင်နှုန်းကဆိုလို့ရှိရင်စီဘိုကူးဆက်ပြီးခံရနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့2015ခုနှစ်မှာမေလနဲ့နိုဝင်ဘာလမှာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နော်ဒေတာတွေကျမတို့ကောက်ပြီးတော့ဆေး သူတင်ဦးစီးဌာနပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့မှဆန်တန်းကောက်ယူပြီးတော့မှရရှိထားတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့2019ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရောင်တဘာဘီဘိုးနဲ့စီဘိုးကိုဘလောက်ကူးဆက်ပြီးဆိုတာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းတွေကောက်ယူနေပါတယ်အခုလောတဲ့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တမ်းကောက်ယူတာကိုခဏလေးရန်နာထားပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်နှစ်2020 2021ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘီဘိုးစီဘိုးဟာရင်က2015ခုနှစ်ကရတဲ့ data ထက်ရောမလားကြမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အတန်းတော်ဘီဘိုအဖြစ်များနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရန်ကုန်မြို့ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ကျမတို့စစ်တမ်းကောက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တင်တမ29ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့ပသိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့9.15ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်မော်လမြိုင်တတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့9.84ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်စီဘိုအများဆုံးဖြစ်တဲ့မြို့တွေကတော့မော်လမြိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့10.34ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်မန္တလေးမှာ9.19ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လာရှိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်9.33ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဒါကတော့အများတဲ့မြို့လေးကို၃မြို့စီ ခွဲခြားပြတာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့เนี่ยမြို့တွေတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်เนาะ18နေရာခွဲပြီးလောက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘီဖို့စီဖို့အနည်းအများတွေကို သိရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲတကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အသင်းအောင်တဝါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘီဘိုးပေါ့ဘီဘိုးတစ်မျိုးတည်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့6.5ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။အဲ့ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးကျွန်တော်ခွဲခြားစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဆိုတော့7.9ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။အမျိုးသမီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့9.49ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်။ပီဝီလို့ခေါ်တဲ့မွေးစေဝါ30ရာခိုင်နှုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရာခိုင်နှုန်းက ခုနှစ်နှစ်မှာ300ရာခိုင်နှုန်းရှိရအောင်တွေ့ရှိရပါတယ်။ဘလက်ဒိုနိုင်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ကို့မှာဘာရောဂါရှိရဆိုတာမသိဘူး။သွေးသွားဖောက်စစ်တော့မယ်ဆိုတော့မှစစ်ဆေးကြပါတယ်။သွေးသွားဖောက်စစ်တဲ့အဲသွေးစုတော့မယ်ဆိုတော့မှသွေးစစ်ကြတာပေါ့။သွေးလှူမယ်စစ်တဲ့ခါကျရင် B4 positive ထွက်တယ်။ကဲအဲ့လားဆိုရင်ဘလောက်လောက်ရှိရဆိုတော့လူရည်ရဲ့နှစ်သက်မှာ300ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပါတယ်။ စီပိုးနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะပြည်သူလူထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သမ65ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့အရွယ်ရောက်တဲ့ယောက်ျားလေးမှာဆိုရင်3သမ5ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်အမျိုးသမီးမှာဆိုလို့ရှိရင်မှာ2သမ2 9ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ် သွေးလှူတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်3.5ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။မွေးစေဝါ30သူမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့2014ခုနှစ်စင်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့49.9ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပီဝိတ်တွေပေါ့နော်မွေးစေဝါ30လူတွေကိုကျမတို့စစ်တမ်းကောက်တဲ့အခါမှာ84.4ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော်တော်လေးများပါတယ်။တော်တော်လေးများပြီးတော့မှနောက်2014ခုနှစ်မှာ လာရှုံမှာဆိုလို့ရှိရင်83.9ရာခိုင်နှုန်းထိစီပိုးကူးဆက်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ နော်မပွန်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့အနေနဲ့နည်းနည်းများပါတယ်83.9ရာခိုင်နှုန်းထိကစီပိုးကုဆက်ပြီးတော့ဒါကျမတို့မမွေးစေဝါ30တွင်မှာအများကြီးကုဆက်နေတာဝမ်းနဲ့ပဲတွေ့ရပါတယ်မိဖို့နဲ့စီဖို့တော့ခါကြလို့ရှိရင်နှမျိုးသလုံး positive ထွက်ပြီးတော့မှ နော်နှစ်မျိုးစုံယောဂခံစားရလူများရှိပါတယ်ဒါကတော့အများဆုံးကတော့ပီဝိတ်တွေပါပဲမွေးစေဝါ30ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်6တမ9ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့မြကြီးထောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့9တမ9ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှမိုးကုတ်မုံတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်2009စင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးကုတ်မှာဆိုရင်အဲ8တမ9ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတာတွေ့ရတယ်ဒီမျိုးဘီဘိုးနဲ့စီဘိုးနှစ်မျိုးပေါင်းရတဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါကြလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ဒီဘေးဘီဘိုးစီဘိုးဆောင်လို့နောက်ဆက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အသက်6အသက်ကင်ဆာတွေဖြစ်တော့မှာပဲသူတို့ မှာဘီဘိုစီဘိုရှိမယ်ဆိုတာတွေ့ရှိရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘီဘိုကူးဆက်တဲ့ခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူရေရကျမတို့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဆိုရှင်ဘီဘိုကူးဆက်သူတွေကတက်ငယ်ပိုင်းအသက်20နဲ့39နှစ်ကြားမှာအဖြစ်များတာတွေ့ရတယ်။စီဘိုကူးဆက်တဲ့လူတွေကတော့အသက်40နဲ့ 59နှစ်ကြာမှအဖြစ်များတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တဲအောင်တမဘီဘိုးစီဘိုးများဟာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာသွေးဖောက်စစ်ဆေးပြီးတော့မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘီဘိုးကတော့ကာကွယ်သေးရှိပါတယ်။စီဘိုးကတော့ကာကွယ်သေးမရှိဘူး။စီဘိုးရှိမယ်ဆိုရင်ပိုးကရစီပြီးတော့မှပိုးကရစီဆိုရင်စီဘိုးကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့အသေးချောက်အသေးကင်ဆာရောဂါကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘီဘိုးစီဘိုးအများဆုံးကုသနေတဲ့လူတွေကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘီဘို့စီဘို့ယောဂဘို့ရှိသူတွေနဲ့တအိမ်ထဲအတူနေတဲ့လူတွေပါဒါကကြလို့ရှိရင်သွားနေကရင်ယောဂတဲ့မကြခဏကုသမှုခံရတဲ့လူတွေခွဲစိတ်ကုသမှုခံရတဲ့လူတွေအတင်းတော့ယောဂအခန့်ရှိတဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဘီဘို့စီဘို့ကုသနိုင်ခြင်းများပါတယ်အဓိကကုသတာယောဂဘို့ရှိတဲ့လူရဲ့အသွေးကိုသွေးမြင်နဲ့ကုတတ်ပါတယ်အဲယောဂဘို့ရှိရဲ့ဘီဘို့ရှိတယ်စီဘို့ရှိတဲ့လူရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဥမာဖြစ်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကောင်းမီတဲ့ဘီတို့လက်သေးညက်တန်းတို့ တတ်တိုက်စီတတ်တိုက်တန်းတွေအဲ့ဒါတွေအတူတူသူက30မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းကိုယ်ဆက်မှုအရန်များပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်တကွေက30ပစ္စည်းများကိုတည်တံ့ထားသင့်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ယောဂပိုးရှိရဲ့လူတွေ30တဲ့အတောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေစစ်ထိုးအပ်တွေဒါတွေ30မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်စီးမိဆောင်တွေအများကြီးထိုးကြပါတယ်။နောက်နားဖောက်ကြတယ်တက်တူးတွေအများကြီးထိုးတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတယောက်နဲ့ကိုယ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကိုယ်ဆက်နိုင်ကတော့မိခင်နဲ့ကလေးကိုကိုယ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ဘီဘိုးကတော့နော်ကိုယ်ဆက်တာပုံများပြီးတဲ့ခါကျတော့စီဘိုးက ကတော့ကူးစက်တာအနည်းငယ်တော့ရှိပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်ခြင်းမိဖွားခြင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ကနေပြီးတော့ကလေးကိုကူးစက်နိုင်ပါတယ်။တဲ့ကတော့ဘီဘွန်းနဲ့စီဘွန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိန်ဘိုးကူးစက်မှုများတဲ့သူမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကပုံပြီးတော့များတာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘီဘောစီဘောအချိန်ဘောအများကြီးကုစိတ်ပြီးခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အနေနဲ့အသေးချောက်အသေးခံစားဖြစ်နှုန်းဟာတာမန် အဲ့တော့အချိန်ပြီးတစ်ခုတည်းရှေ့လူတဲ့ဆာလို့ရှိရင်3ဆလောက်ပို့ပြီးတော့များတယ်3ဆလက်ပို့သေဆုံးနေလည်းများပါတယ်။ကြောင့်လို့အချိန်ပြီးယောဂပို့ရှေ့လူတွေကျမတို့ဘီဘို့စီပို့အများနဲ့စစ်ပါတယ်။အချိန်ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘီဘို့ကိုဆက်မှုက9ကနေ20ရာခိုင်နှုန်းရှိပေါ့အလူရေ2.9တန်းလောက်ထိရှိပါတယ်။ နော်အဲ့အဲ့ချိန်မျိုးယောဂဝတ်ရှိတဲ့လူတွေပဲကျမတို့စီဖို့စစ်ပါတယ်စီဖို့စစ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့သူလည်းငားနေပြီးတော့15ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပြီးတော့လူရည်အဖြစ်တော့1.6တန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့ချိန်ပိုးလည်းရှိတယ်စီပိုးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ အာကုဆက်ယောဂါတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောင်တဝါ HIV မလေးရီးယား TB ဒီယောဂါပိုးလေးမျိုးကိုရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ယောဂါ၃မျိုးဖြစ်တဲ့နော်အာ HIV ယောဂါမလေးရီးယားငှက်ဖျားယောဂါ TB ယောဂါတွေက2000ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2015ခုနှစ်မှာတဖြည်းဖြည်းညှော်နေလာတွေ့ရပေမဲ့လည်းတယောင်တဝါယောဂါကတော့2000 ခုနှစ်အပြည့်ကနေ2015လောက်ထိစစ်တမ်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာတော်တော်လေးတော့လူတော်တော်များကိုဒုက္ခပေးနေဆိုတာသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကျမိုက်နဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဒွေရှိုရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့စီဘိုကုသရေးကိုအမျိုးသားရေးစီမံကိန်းတရအနေနဲ့2018ခုနှစ်ကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်အကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့လူကြီး6000ခန့်ကိုအခမဲ့ဈေးဝါကုသပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘီဘိုးနဲ့စီဘိုးနဲ့အချိန်ဘိုးနဲ့တွဲပြီးကုသယောဂခန်းစားလူများလည်းကျွန်တော်ကုသပေးပါတယ်ဘီဘိုးစီဘိုးအချိန်ဘိုးနဲ့သုံးမျိုးစုံကုဆက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့နော်ယောဂဆွမ်းနာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲယောဂဘောတစ်မျိုးတည်းထက်ဆိုင်သုံးစားလောက်များတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိဆုံးမှုကလည်း၁၀စားလောက်များတာတွေ့ရပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့အရှင်ဖြစ်တဲ့လူနာတွေကတခါကြလို့ရှိရင်အသက်အောင်တာဘီဘိုးလည်းရှိမယ်စီဘိုးလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအရှင်ယောဂကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာအရှင်ဆေးတွေလည်းအများကြီးကောင်းတဲ့အခါကျဒီယောဂကြောင့်အသက်မဆုံးရှုံးရဘဲနဲ့ဘီဘိုးစီဘိုးတွေကြောင့်မလို့အသက်ဆုံးရှုံးမယ်အသက်ချောက်တယ်အသက်ကင်ဆာတွေဖြစ်နေရတာပါမနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်2014ခုနှစ်ကစင်ကြဆိုလို့ရှိရင်စီဘိုးကကွာချတာ49.9ရာခိုင်နှုန်းရှိပါဘီဘိုးက9.3ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ် စီဖို့ရှိသူတွေကတော့ရန်ကုန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့များတာတွေ့ရပါတယ် HIV နဲ့ BIPO နှစ်မျိုးစလုံးရာခိုင်နှုန်းကတော့1.2ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ် HIV နဲ့ SIPO နှစ်မျိုးစလုံးရှိတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကတော့20.1ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ် BIPO SIPO နဲ့ HIV သုံးမျိုးလုံးရှိတဲ့လူကတော့ရာခိုင်နှုန်း20.8ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပါတယ် ။ကြောင့်မလို့ကျမတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုစီဘိုးသေးသေးလည်းအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့အောင်သွားစီဘိုးပျောက်ကင်းအောင်ကုသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီဘိုးလုံးဝပျောက်ကင်းပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့အသက်ကင်ဆာဖြစ်မှုကာကွယ်နိုင်ပါပြီ။ဘီဘိုးကကြတော့ကျမတို့အနေနဲ့တောက်ဆီတော့ရှိပါတယ်။တောက်ဆီကိုနောက်ထပ်အသက်ချောင်းအသက်ကင်ဆာဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမြင့်ပြတ်ပျောက်တဲ့ဆေးကတော့မပေါ်သေးပါဘူး။ကြောင့်မလို့ဘီဘိုးရှိလားမရှိလားစစ်မယ်။မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးအလုံးထိုးကြပါ။ နောက်အသင်းအသဝါဘီဘူးနဲ့စီဘူးကဆိုလို့ရှိရင်ကာဝေကုနဲ့နီလန်းကတော့ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲသူတို့ကဘီဘူးရှိလားစီဘူးရှိလားစစ်စစ်ကြတော်တော်များလူတိုင်းမစစ်ကြပါဘူးဒါတကမ္ဘာလုံးနဲ့ရှင်ပြီးတော့သူတို့နှိုင်းရှင်ထားတာပါကုသချင်းနဲ့ကာဝေချင်းကိုလည်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတော်တော်လေးအားနည်းနေရတွေ့ရတယ်တချို့လူတွေနော်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလောက်ရှိတဲ့လူတွေလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကပဲတည်တည်ချာချာစစ်ဆေးနေရတွေ့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာအသေးအောင် အသက်ဝါဖြစ်ပေါင်းလုံးရောကြရမယ်နာတာရှိအသက်ရောအသက်ရှောက်ယောဂတွေအသက်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနေရောကြအောင်လုပ်ရမယ်သိဆုံးမှုတွေရောကြအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်နော် WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရည်မှန်းချက်တော့2030ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရောအသက်ဝါယောဂပွားကမ္ဘာ့မြေရနေပြီးတော့ကိစ္စပြောင်းမှရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့မှအမျိုးသားရဲ့ကျန်းမာရေးတရက်နဲ့အရှိန်အုံမြင့်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ NSV program နေပြီးတော့မှ ဥဆောင်ပြီးတော့မှကျမရဲ့နဲ့အာကာသဝန်ကြီးဌာနရဲ့နောက်တခြားနောက်အသင်းအဖွဲ့ NGO NGO အဖွဲ့တွေနောက်အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အသင်းအတော်မှာဘီဘိုးစီဘိုးတက်ဖြစ်ရေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် CFM, caring for well-being.